payah eh. Tak eh. Saya guna mukmu. Amo tengoklah juga payah. Ya. Dah guano nampak duduk tak tepat. Gimai gimai kau ada kapu-kapu. Rani esek dan mana dari pu mukmu. Dan awak kapu dia nak telefon pada hospital pemansi lalu ni saya bayar tak boleh terbegak pulak guano bayar kena nemen dengi aduh nampak dia limu-liku tak bangun-bangun kena kapa dia nemen dengi kena guano guano nemen dengi kena guano bayar dia dia gini nampak dia Ah, sudah makan nasi kena cincu. Lepas tu tak bangun-bangun. Pun hmm, saya dah bangun. Buat apa dia? Ya? Saya aku ni uh, ah, atau ah, wet eh, kena menenggi. Lagu mana raya puja dia nak boleh kau kena dengi tapi hayat ke lagu mana puja dia nak kau ah, nak kena dengi. Ah ya lawe aku nak tamak we tanya dia puja lagu mana? Ah puja lagu mana? Ah dai. Oh ya. Ucap dia Dia ke dia makan Apa tu? Lepas dia makan kan dia tidur Ah, bukan nyanyi lah tu Lapan rasa tu Nak sapuh lah gitu Ah, dia gini ya memang bayar Dia dengi-dengi ni dia Nak kena tu dia ada penyakit Perintik-perintik lah orang katakan Lagu anak Perintik-perintik ada kat tubuh badan Ah, jadi tak lalu nak

sapuh kita kat depan tangga tu Hak tu jadi uh, satu pada ke uh, nyamuk uh, oh, dengue etis tu oh, tadi pun kau tak kita lah. Kalau tak tadi pun biar lihat yang lain lagi. Hmm, tak apa. Hmm, bila-bila tu aku nak semua nyanyi sekali. Boleh lah. Lepas ni kita suruh cikgu cari cikgu uh, ada lagi apa penyanyi. Nyanyi warna lama ni jadi. Hmm, jadi uh, adik warna. Habis ya? aku jadi wak ihadah kita berpada suara dua oh pada suara semacam, jiwa ya jangan marah kalau wani bertanya mengapa daya berdana gerami 아 saya ha dia kata ke ha ubat tunggu yang menjadi belaka dah tahu ubat dah betera aku ubat dah tahu ha ubat ada dah dah dah tu duk tahu ada sama dah rata mana tanya saya tanya gua nak ha jadi motor dengan kereta ni mana tu gua kejak okay, tak payah tahu lah kau motor dengan kereta kat dua lori Tak nak tak buat dua lagi ketika motor kereta Itu ha, bapak sebelah malam ekstrem ala. Oh, dia kata buat ekstrem ala, dia buat ekstrem ala. Bodoh lah ya, aku anak-anak. Mana tua, ah, ini pun tu dengan kereta. Muak. Oh, tu pun tu, apa tu pelah. Oh, apa tu pelah, kereta kira ala sekali. Mana tua? Motor kereta dekat tua, motor. Apa tua motor? Oh, motor dah tungkak, kereta dah tungkak. Oh, hmm, kata pula. Hmm. Betul. Mak wala-wala tu kata aku ni adik saya panggil orang naik adik saya kita buat soalan quiz panggil apa lagi uh, apa jadi panggil lah mana-mana pun Said di mana saya dah kerja ni sama ah, ada ni belakang Ah gila tengah tengok tu bek oh, ya. Hmm kita ajak terima kasih banyak pada anak-anak adik kita berlakon. Rana, Mulailah juga suka sungguh nak berjali buci Weh! Lah nak perlu bapak ke lah kau ke? Eh? Kau ni anak kata gitu Mak, mak, no, mak, no, rohana, bengok Ingat tu gitu ni Rana Okey kata gua no Dan ni kata yang cici ni Tidak eh tidak eh, kalau, kalau aku nak tampak Rana tampak mana? Ya, pakai aju saja, ada tak lagi Ha, kena aja Nah, Main-main sore. Bila dia tak sore dia ya, tak boleh tina boleh. Tak apa belaka dah. Boleh belaka. Tak ikat ah, lagi dah eh. potin. Ha, main sore dulu. Mak ini ni kena suruh buat suruh sa'i Balik kat Aku tidak suruh cukup Ecco qua! Oh, cavallo! Ah, eh, so, no, no, saiko, no, wayah ni ada pilihan. Wayah, wayah. Wayah, wayah. Allah, apa khabar? Wayah, malam apa lagi? Allah, siap. Mula, saiko. Saiko. Alhamdulillah. Ya, ya, ya saja orang bui ya. Ada lagi ni. Sekali lagi kita tanya soalan tak apa soalan. Menolak. Bangunlah. Malu? Malu? Aku nak tanya soalan. Mu Aku nak tanya um, Hari Merdeka Malaysia 31 Ogos ke 31 bulan 8 31 Ogos Berapa? 31 bulan 8 ambil hati betul siapakah nama ayah Fauziah Ahmad Daud kami gore yang nanya ke jawab hei eh, yang nak bikin mati dia, aku tanya siapa nama ayah Bodia Ahmad Daud tak aku. Sekali lagi, siapakah nama ayah Bodia Ahmad Daud? Tahu. Mama ya mama. Kamu bodoh gitu mu. Mak Daud lebih kau. Tahu tadi. Okey, Abang Jali nak persilakan Abang Roy main sini ke Betah Betah dengan Abang Abang Saupi, Abang Roy. Tepukan untuk Abang Roy Inilah watak animasi yang dilahirkan dalam album Pamasi Melahirkan watak Wa'iyo sama Sa'id tu Abang Jani nak tanya dia sikit We might eh? Roy Abang Jani, Abang Jani tak suruh nyanyi Abang Jani tengok Roy ni berani buat kata Wa'iyo sama Adakah tak lari dengan wayang kulit kita asal? Kita start dengan wayang kulit Oh, wayang kulit kita asal Jadi, lagi ya. Tak lagi ni. Ya. Ilmu ni berapa tahun dah? Duduk dalam diri tu lah. Tujuh belah lah ni. Kalau watak saupi ni kalau kita nak buat selain pada waya sama saya boleh lagi tak berani? Eh boleh. Oh, jadi dia boleh buat dua belas sahur. Oh saupi. Masa itu lah. Oh. Oh, panjang itu nama siapa? apa? Ilham tu bagaimana? Oh, Ambil ambil Roy buat uh, kartun tu kata sama sai. Kita tengok masyarakat lah. Masyarakat lah. Eh? Yes. Dan dalam album formasi ini memang Roy terlibat lah. Terlibat. Terlibat lah. Masa ada ada animasi kan. Okey, kehebatan anak jati Kelantan dalam uh, dunia animasi. Tepukan untuk saudara Roy. Masih, Roy.

Ah, Abu Syahid tak boleh nak hanya. Ha? Abu Syahid tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.